Ya está grande. Yo me voy a echar unas bolas. Ojo que... Porque todos me dicen groserías, el también que yo sea puta, pero... Ay, no. Te las empujo que le corras. Mira, les digo frijoles, dicen, no, no me los eches, empujas, se los dirá. Ay, te digo. Y <laughs> <laughs> detectaron lombrices. Tu <laughs> molito. Ahorita me van a dar ganas de ir al baño. Ahí está todo el Carne. Hola César. Come. Come. No, no se te vaya a ocurrir subirlas al Facebook, porque me van a dar en la torre, mí. Sí. YouTube. Nada. Imagínate. De hombres, nada.